gitu ya tugas TV, tugas TV, tugas TV, tugas TV. nada perkumpulan hamba Yagamanee. besarnya kepada Bapa bersama Yesus Sang Putra guru orang tua dan karyawan bersatu padu dalam cintanya tunas muda yang penuh peduli Ya, para siswa-siswi Strada Sujud bertakwa kepada Yang Esa Patuh hormat pada para guru